mal quer. Auf meinem Zweitkanal Ratte Extra habe ich ein kleines Review zu dieser Kamera gemacht. Wen das interessiert, der kann sich das gerne anschauen. Äh, noch eine Frage an die, die die 360-Grad-Kamera-Videos überhaupt nicht mögen. Es wird schon langsam besser, oder? Also man hat nicht mehr das Gefühl, dass einem schlecht wird, weil der Weitwinkel nicht mehr so groß ist, oder? Was? Ach so, es steht 360-Grad-Kamera im Titel und ihr habt es gar nicht angeklickt. Macht Sinn, macht Sinn.